Şey mi dedim birader? Yani. Prodüksiyon ah, that host, man. He's like any closeted TV presenter, bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. <laughs> Hi. <laughs> All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's, that's beautiful. You're so original, like oh. a, a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my Trevor? Two dads. Uh, <laughs> Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you uh, doing here? <sighs> Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! your daddy's gave honey. So crazy. Your stuff a 20 in this. Oh! fucking do something about this? Uh, uh, that's enough. Oh, oh, I said that's oh. enough! Oh, oh, hey, hey, I got security! Security! What would you fucking Hold say? on, big guy! Come on! There. No! Fuck. No! Come here, you little shit! 야, 뭐 얘가 아니야. Nazar nerede? Tırı mı alalım? Dalga mı yaşıyorsun? Hayvan gibi tır. Ulan ben bu tırda bu adamın peşine nasıl düşeyim? Ha biraz tır hayvansı bir şey ama. Turn it on more. Lazlo. Tostladım ben ya. <clears throat> Neden öyle bir şey yapıyor? Ya bu direkler niye yıkılmıyor? Gördüm. Lan her seferinde tosluyorum ben buna ya. Adama biz fiske bile bulamadım. The little shit's all out of juice. Oh, hey, hey, hey, hey, guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was two years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now, I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, uh, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. you proved your point. this is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the <clears throat> back of this guy's head. And you, huh? Pants off. Uh, uh, okay. There you go. Uh, All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. Mm -hmm. I mean, I need music or. Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. <laughs> All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, all right, please, come on, get no. off. Take off, go, now, before I change my mind. Uh. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. <laughs> I'm going home. How the fuck did you do it without me for nine years, huh? Oh, Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. The Michael mı the fly. Olur o da var. Neye göre ben şimdi? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şurada bir balon var. Psikiyatrisi mi? Ne? Bu ne lan? Görev ne ki? Ne bileyim ben. Dev dediği psikiyatrist oluyorlar herhalde. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Lester? Mike, hey, uh, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. <laughs> ah, thank God for that. We saw a civilian You idiot! Lan kuyumcu soyduk lan. 17 bin lira mı? Gerçi mazara azalım borcu da var. Onlarımız. Bu arada polisler niye benim peşimde? Abi çaldım ben. uykulu gözlerle döndüm rüyamda. Sana sarılar laleler aldım çiçek pazarından. Ay ay. Bu arada sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Umarım geliyordur. <clears throat> ya bu araba da o kadar hızlı değilmiş ha. Araba bağırıyor resmen. Beni bırak diye. Evet, bir K. Tanıştırın benim arabam. Ben biraz hayvansız araba kullandığım için bütün GTA'larda hayvansız araba kullanıyorum. Kamyonlara bir şey olmaz. Olan bize olur anasını satayım. Ne olacak lan öküz gibi demir. Lan dalga mı geçeyim? Burası işte. Nesta, Nesta. Ya ben bu adamın evini bir türlü bulamıyorum ya. Çok saçma bir şey ama. Bu adamın evine nereden giriliyor? Nasıl giriliyor bir türlü bulamadım. Şuradan mı giriyoruz? Ben gene yanlış, tamamen yanlış çıkıyorum ben. Ya şu adamın evini bir türlü bulamadım ya. Bunlar Ölmezsin değil mi? Ölmezsin ölmez. Ben bu adamın evini öğrenemeyeceğim sizden. Şu değil mi? Yok. Neresi lan bu adamın evi? Bu mu? Buradan geliyorum. Abi. Ne yapacağım lan benim de Ya bu adamın evi neresi ya? Alay mı ediyorsun benimle? Lan burayı gösteriyor. Resmen alay ediyor benimle ya. well, you've made it in the end. Please, take a seat. Hey, you mind if I don't, Doc? No. Do as you like. Yeah, thanks. Oh, man. Man. Man! You know what? Look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. As you wish, Michael. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. <laughs> Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies or by people who wish to judge others. It all comes back to the father mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. we call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. God. No, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turn things over, you know, start it again, that the universe would find some way to forgive me. Wasn't that you? And have you turned things over? Well, no. I mean, you know, not really. But that's not the point. I mean, I, I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relay. Relapse is a vital part of recovery. <sighs> Oh, boy. Where do I start? I went back into the business. That business. I gotta be honest with you, Doc. I mean, why am I paying you all this money if not to be honest, for once? It felt good. That government guy I told you about, he got wind of it. It's fine. expected. Bir saniyeniz alacağım arkadaşlar. Evet 34 dakika olmuş. <sighs> Neyse. Bunları geçiyorum. Hangi tavsiye lan? Tamam. Kabul ettim. Ne tavsiye verdi bilmiyorum ama kabul ettim. Şimdi eve sürmek istiyorum. Nereye gideceğim ve oyunu kaydedeceğim çünkü yeter o kadar yoruldum. Normalde bir saatlik video çekmem lazım ama cidden yoruldum şu an. Martin Madrazo şu arabayı alayım mı? Daha hızlı bir araba istiyorum. Böyle vurarak araba çalıyor. Enteresan ya. Arabalarda bu kadar kolay çalıyor zaten. Hey Trace, what's up? what's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! <laughs> Eve gideceğim. Kesin bir haltlar olacak yine. Ben bu arada bu doktora niye gittim? Ben biriyle buluşmam lazım ama kimle buluşacağım bunu? Neyse ya eve gidin oyunu kaydedin de. Bu oyunu oynayınca nedense çok fazla omzum ağrıyor ve yoruluyorum. Sanki oyunu arabayı süren benim görevleri yapan benim. Ben yapıyorum tabii ki de. Ciddi, e, real anlamda ben yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Daddy's home. Adamı da Hmm. Ben bu evde kendi odamı bir türlü kullanmayacağım ya. Hı. Evet. <clears throat> Kaydet. Seç. Yok. Sağ çalışıyor. Seç. Kaydet. Yes, alright. Yes. Evet arkadaşlar bu haftaki videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ölmezse kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.